ロディおや君たちは、どうしたのえー、っと。ここにいるロンドリーネ城は、バルハラの戦役で目覚ましい働きをした。故に、国王陛下からご褒美を取らせるのだ。ロディもバルハラ戦役に知らない間に巻き込まれてただけなんだけど。にしては、 なかなかの働きだったぞ。だってさ。ねえ、君たちも一緒に来てよ。僕たち、これからダオスを倒しに行かなくちゃならないんだ。ダオスを。ええ、そうなんです。だったら、なおさらだよ。どうして私も、ダオスのところへ行こうと思ってるから。 ロディも君たちに先を越されたくないしね。ずっと情報を集めてたのもそのためなんだな。そういうこと。ねえ、ちょっと待っててくれないクレスさん、一緒に行ってあげましょう。そうだね。ごめんね。今出てきたばっかりなのに。いや、構わないよ。いいか行くぞ。 その方のバルハラでの戦いは、見事な働きぶりだった。その行いに報いるだけの十分な報奨として、一万ガルドを与えようぞ。お金はいらない。それよりも、ドラグノフをもらえないかな。控えよ恐れ多くも国王陛下の報奨に不平を申すとは。よい。 ドラグノフとなそれは一体何だミッドガルスに仕えていた英雄ビクトルの件だよ。本当なら我が家に代々伝えられていたものだけど、今はここにあるらしいって。うーん。もしそのようなものがあるなら、それを与えるのもやぶさかではない。だが残念ながら、 我が城にはそのような名の剣はない。えそもそも軍事大国となった我が国で、個人が英雄と呼ばれる時代は何百年も前に終わったのだ。英雄ビクトルは聞いたことがないな。嘘でしょ嘘ではない。どういうこと 再び国民に被害の及ぶことがないよう、早くダゴスを。頼んだぞ。はい。ロディは当然、行くよ。ダオスと戦うのに、父さんの武器が欲しかったけど、ないんじゃしょうがない。ここにないって分かった以上、ぐずぐずしてらんないしさ。分かった。一緒に行こう。ありがとう。行こう。 頼んだぞ。